para ti, ó Israel, para encontrares com teu Deus, estou só esperando o momento em que meu Pai ordenará. Irei buscar a minha noiva que para sempre comigo reinará.